Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets doen met eh, slangen. Nou ja, het is niet echt iets met slangen zoals jullie wel aan de titel zagen, maar zo heet het. En eh, ja, tot zo. wat je nodig hebt zijn rubberen handschoentjes, een bak met wat zand, een zelfgemaakt trechtertje van eh, flessen, van een spa blauw flesdop zoals ik het heb, een bakje, een lepeltje, een aansteker, Tesla 0, 99% alcohol, eh, pure baksoda en eh, wat suiker. Nou, we beginnen met ehm, drie schepjes suiker hier zo in te doen. Um, oh, er zit al een lepeltje in. Nou, boeit wat. 1, 2, 2,5, 3. Zo, 3 schepjes suiker. Uh, en daarna één schepje baking soda. Dus... eh. Uh, miljard kian. Ik denk dat het wel genoeg is. Zo. En dat moet je dan eh, gaan mixen. Heel goed mixen. Echt goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed. Zo. Wat we nu gaan doen is in de bak met zand drie kuiltjes maken. Je kan dat ook met één kuiltje doen, maar ik doe het met drie want dan heb je 1 op de 3% kans dat het lukt. Volgens mij. Zoiets. Ach joh, boeit wat. Zo. Zo, drie mooie strakke keltjes. En dan pak je deze. Dus de zelfgemaakte trechter. Dan zet je die er zo in. En dan giet je, nou in mijn geval, in alle drie een beetje, nou giet je niet, met een lepeltje in alle drie een beetje van dit. Uh. En dan, eh, dan, als je dit hebt, zo, dan doe je er nog een, dan doe je een beetje tes, teslamol alcohol bij. Ik kan het ook niet zo goed uitspreken. Hmm. Oh, zo is het goed, denk ik. Oké. Ik heb nog nooit met spuitbussen... Nou, wel... Och, laat maar. Ah. Zo. En dan eh, moet je het aanduwen. En dan trek je dit weg. Zodat het mooi is. Zo. En dan heb je zo'n mooi torentje. En dat doe je bij z'n alle drie. Zo. Dan heb je dit. En dan... Eh, ik heb er drie gemaakt, ja. Dus dan doe je er een heel klein beetje nog omheen. Zo. En eh, dan doe je de dopper op. En dan zet je alle brandbare spullen even aan de kant. Dus dit zet je aan de kant, dit op de, op de natuurlijk. Want die eh, is trouwens niet eens brandbaar. Oftewel, volgens mij. Zo, dan gaan we het nu in fik steken. Dus eh, alle brandbare spullen zijn ver weggezet. En dan is gevaarlijk. En nu afwachten. Het is niet helemaal gelukt zoals ik hoopte. Nou, wel een beetje. Deze twee zijn heel nou, goed gelukt. Deze is helemaal mislukt. Maar die was in het begin toen ik eh, die hoopjes maakte ook ingestort. Deze. Nou, misschien snap je nu wel waarom ze het zwarte slangen noemen. Een slang en te zwart. Maar ja, het is ook heel licht. Kijk maar, deze is eh, afgelopen. Ik doe dit trouwens wel met toezicht van oudertjes. Ouders bedoel ik, sorry. Oh, deze. Nou, in ieder geval, dit stuk, daar zit heel veel aan, maar... Het vliegt gewoon een soort van. Nou, jongens, dit was het. Tot de eh, volgende vlog dan maar weer. Doei!